ああしよあどししまたやりたいですまたタンまた組みたいですあうわまたお願いしますあおっすヒロさんヒロさんすいませんちょっと今日のやらないようについてどう思われましたかいやもうそんな言う余裕ない余裕ない 昔と違う全然違う昔の方がもっと楽だった今は動きやっぱり若いから若い時も動きますんでもう年寄りは無理ついてるのがやっとでも勝てましたなんとかあの芸道軍がいたから勝ったもんで まあ、この、まあ、どうもありましたけど、まあ、こういう形で新業また上がる、久々でしたけど。いや、それは分かんないですね。今後また。あの、依頼があれば、あの、別に断る必要はないんで。依頼があれば、どこでも上がりますけど。ちなみに、今はトレーニングとかされてるんですか。あ、一応、はい。真似事ですけど。一応、ジムに通ってます。一応、毎日。通ってます。一応。 帰に向けてってことではないやそうじゃなくもうなんか体を動かすのがずっと好きなんでもうずっと40年動かしてきたんででこれでぶタってやめるのはちょっとあれかなと思ってやめてもやめやプロレスやめてもまあずっと続きますね体の動く限りいやもうまたあの 期待してますあえー、下道さん、ヒロさんと僕はもう試合するのが本当久しくやってないしやっぱりその下道さん下道さんのうまさっていうのはもうやはりこれは天下一品ですよねあの相手の選手とはいえども本当になんだろう プロレスの教科書ですよね、本当に下道さんというのは、もうインサイドワーク、すべて技、まあ、の取り方、技のタイミングもそうだし、本当に素晴らしいと思います。まあ、あとはヒロさん、もうヒロさんとなんか、試合したのどれくらいだろうな、覚えてないですよね、ヒロさんが、僕がまだ新日本に来て、ヒロさんがチーム2000かな、2000にいた時鹿児島でやったっていうのを覚えてるんですよね、それはすごい覚えてる。もうやっぱりヒロさんの うまさもちろんねあの年齢は言ってますけどもやはりまだまだそのヒロさんの独特のヒロワールドっていうのは持ってるしねあのもちろんそれ今のこの新日本プロレスのスタイルじゃ全然ないと思いますけどもやはりなんかこう僕もヒロさんってやつでヒロさんの間に入っていくというかねあの本当ヒロさんも素晴らしい選手です僕も子供の頃ヒロさんっていうのは新日本そしてジャパン全日本に行った時からも見ててすげえすばしっこい人だなっていう うまいなプロレスがってこう、まあ、ファン心で思ってましたし、まあ、そういう方とまたこういう時間を経ってねやれるっていうのは本当僕にとってはありがたいことですし財産ですねでましてや八木なんてヒロさんなんかもう師匠ですからもうあとはもう八木聞いてもらえればはいレジェンドと戦ったあの詳しいことは言えないんですけど斉藤さん 本当にデビューする前からですねもう一番僕の成長を見せたい人まあ斎藤さんだったんですけど今日ももう何も話すなす手がなくて本当に悔しいですもっともっと成長してまた斎藤さんと試合できるように組んでもらえるように頑張ります ありがとうございましたまた新人2人デビューして、まあ、さらに下が増えている状況ですけどそうですね危機感常に持ってもう実力の世界ですから新日本プロレスはもう力のあるやつはどんどん下からいくと思うんで、まあ、負けないようにもう上からしっかり圧力かけて下から下の下に負けないようにやっていきたいです。 还有啥？